Во, вот же. Это же про нас. Студия 7, второй сезон. Больше, чем правда, чуть меньше, чем ложь. Студия 7.